assalomu alaykum assalomu alaykum youtube ishqibozlari hamda ozod tj va sabr tjni obunachilari videoni ilk bor birinchi ko'rib turgan bo'lsangiz klass bosib o'ting albatta videomiz keng tarqalishiga o'z hissangiz qo'shgan bo'lasiz oldindan rahmat mana bizni kanalda mini sportlarda o'yinimiz davom etyapti albatta bel pula keladigan bo'lsak 250 yuz ellik rubl bel количество sona keladigan bo'lsak albatta 220 dona prizlar soni keladigan bo'lsa 40 dona tashkil qiladi albatta 29 iyul kuni moskva vaqti bilan soat yigirma nol nolda finalimiz bo'lib o'tadi albatta kimda kim o'yinga qatnashmoqchi bo'lsa ekranda chiqib turgan Cyberbank WhatsApp nomerlariga bog'lanib bilet olib o'z omadingizni sinashingiz mumkin albatta kimki o'ynamoqchi bo'lsa bu o'yinimizda WhatsApp Cyberbank shu nomerga ekranda chiqib turgan nomerlarga bog'langan o'z omadingizni sinashingiz mumkin bizni kanalda va sabr kanalda prime efir bo'ladi albatta barchangizga omad tilaymiz